Seyid Hüseyin İki həyat arasında İxtisarla Ənisə qapıdan içəri girdikdə əmisi oğlu Muxtarı yenə evdə gördü. O, Ənisənin atası ilə şirin söhbət eləyirdi. Muxtar iki il əvvəl məktəbi bitirmişdi. Mərkəzi işçi kooperativində orta bir vəzifə daşıyırdı. Ənisəni ona hələ kiçik yaşda ikən anaları nişanlamışdı. Ənisə onların söhbətini dinləməyə başladı. Məşədə Əhmədin söhbəti heç də maraqlı deyildi. Cavanlıqda eşitdiyi bir möcüzədən bəhs edirdi. Muxtar da onun sözlərini təsdiq eləyirdi. Əlavə olaraq özü də möcüzə qəblindən bir əhvalat quraşdırıb nağıl etdi. Muxtar möcüzəyə inanacaq halda deyildi. O bunu yalnız gələcəkdə qaynatası olacaq əmisinin könlü xoş olmaq üçün söyləyirdi. Bu Muxtarın bir xasiyyəti idi. O özünü qarşısındakı adama bəyəndirmək üçün hər rəngə müvəffəqiyyətlə girə bilirdi. Onun bu halı Ənisənin xoşuna gəlmirdi. Payız mövsümü yaxınlaşdıqca Ənisənin vəziyyəti ağırlaşırdı. Üç ay olardı ki, o məktəb həyatından ayrılmışdı. Bu üç ayın ərzində o gələcək həyatı ilə bağlı bir qərara gələ bilməmişdi. Onun qarşısında üç yol vardı. Darilfunun ictimai həyat, ər evi. Ənisənin bütün yoldaşları Darülfununa getmək üçün çalışırdılar. O hələlik heç bir təşəbbüsdə bulunmamışdı. Çünki Ənisəyə hər şeydən əvvəl özünü və ailəsini dolandırmaq lazım idi. Bunun üçün Ənisə Darülfunun yolunu hələlik ikinci mövqeyə buraxıb ictimai həyat yolunu tutmalı idi. O burada müvəffəqiyyətlə çalışa bilərdi. Onun maddi vəziyyəti də burada təmin edilərdi. Ancaq bir məsələ vardı ki, atası Məşədi Əhməd ona müsaidə vermirdi. Məşədi Əhməd Ənisəni üçüncü yolu tutmağa, ər evinə getməyə məcbur edirdi. Ənisə iki həyat arasında qalmışdı. Yeni həyat onu özünə tərəf çəkirdi. Əski həyatın izləri onu tutub buraxmırdı. Ənisənin yoldaşlarından bir neçəsi maarif şöbəsinə müraciətlə özlərinə müəllimlik yeri almışdı. Ənisə də ora müraciət etdi. Kəndlərin birində müəllimlik yeri vardı. O tək başına kəndə gedə bilməyəcəkdi. Onun yalnız bir ümidi vardı. Atasını və ögey anasını yanına alıb kəndə getmək. Bu fikrini atasına açıb söyləmək üçün münasib bir vaxt aradığı halda atası onu yanına çağırdı. Ənisə, dedi, sən özün görürsən ki, mən qocalmışam. Gözlərim yaxşı görmür. Əllərim işləməkdən qalıb. Yavan çörəyi belə doyunca yeyə bilmirik. Nə üçün sən qoca atanın bu halını nəzərə almırsan? Ənisə qızardı. Bilirdi ki, atası onunla Muxtar barəsində danışacaq. Başını aşağı salıb cavab verdi. Bilirəm, siz atalıq haqqı ilə məni böyütdünüz. Məktəbdə oxumağa imkan verdiniz. Mən də övladlıq vəzifəsi ilə qocaldığınız zamanda sizə kömək etməliyəm. Mən buna çalışıram. Məşədi Əhməd məmnun bir tərzdə, çox sağ ol qızım, mən bu barədə səndən razıyam, dedi. Mənim sizə köməyim yalnız öz zəhmətim sayəsində olacaqdı. Mən özümə müəllimlik yeri tapmışam. Alacağım maaş bizə kifayət eləyər. Bu barədə mənə izin veriniz. Məşədə Əhmədin qaşları çatıldı. Ne üçün əmin oğluna getmək istəmirsən? Başqasının qazancına göz dikməkdən nə çıxar? Bir zamanda ki, mən özüm də onun kimi çalışıb qazana bilərəm. Məşəd Əhməd hirsləndi. Sən nə danışırsan? Ağlın çaşıb. Necə yəni özüm də onun kimi çalışıb qazanaram? Xalq sonra mənə nə deyər? Qız xeylağı nə iş görə bilər? Nə üçün görə bilmir? Minlərlə qız idarə və müəssisələrdə qulluq edib öz ata-analarını saxlayır. Mən də onlardan biri. Maarif şöbəsi mənə kənddə müəllimlik yeri verib. Yığışıb kəndə gedərik. Orada daha yaxşı yaşamaq olar. Xalq da sənə bir söz söyləməz. Sən xərifləmisən. Belə boş-boş fikirləri başından çıxar. Sənin qulluğun yalnız muxtarın evidir. Ənisə atasının əmrinə boyun əyməyəcəkdi. Dedi: Atacan, məni bağışla, əmrindən çıxıram. Məşəd Əhməd papaqçı idi. Vaxtı ilə onun bazarın qapısı ağzında kiçik bir tükanı vardı. Bir tərəfdən papaqçılığın get-gedə tənəzzülü, o biri tərəfdən özünün qocalığı ona dükan saxlamaq imkanı verməmişdi. Üç il əvvəl dükanını bağlamışdı. Bundan sonra o evdə işləyir, qoyun və quzu dərisindən tikdiyi papaqları bazarda əlində gəzdirməklə satırdı. Qış fəslində bu yolla keçinirdilər. Yayda tüklü papaqlar işə getmədiyindən çox çətinlik çəkirdi. Son zamanlar əli daha iynə tuta bilmirdi. Onun yeganə ümidi Muxtar idi. Ənisə atasının halını görürdü. O yaxşı bilirdi ki, ayda 50-60 manatlıq bir gəlirlə evlərinin maddi çətinliyini aradan qaldırmaq olar. Hazırda belə bir iş də vardı. Yalnız Məşəd Əhmədin müsaidəsi lazım idi. Ənisənin fikrinə gəlirdi ki, onu tutub bağlayan ipləri bir kərəlik qırıb atsın. Onu əskiliyə çəkən mühitə, atası Məşədə Əhmədə üsyan edərək, mən artıq sərbəstsəm, ixtiyarım öz əlimdədir, istədiyim kimi hərəkət etməyə haqqım var deyib, təklif edilən kəndə geçsin. Ənisə bunu yalnız düşünürdü. Fəqət bu fikrini söyləməyə cəsarəti yox idi. İki gün əvvəl məktəbi yeni bitirib özünə iş axtaran bir gənc Maarif şöbəsində ona demişdi. Əgər kəndə getmək sizə müyəssər deyilsə, Maarif şöbəsinə bildiriz. Mən ora getmək istəyirəm. Ənisə ona 2-3 gündən sonra qəti cavab verəcəyini bildirmişdi. O, Maarif şöbəsinə cavab verməli idi. Vaxt yaxınlaşırdı. Bəzi məktəblərdə dərslər başlamışdı. Ənisə düşündü, düşündü. Qəti qərar vermək zamanı yetişmişdi. İndi onun xəyalında iki şey canlanırdı. Muxtar kənd məktəbi. Atasını özündən razı salmaq məsələsi də vardı. Ənisə qarşısında belə bir məsələ qoydu. Mən atamı razı salmaq üçün onun istədiyi düşüncə və zehniyyətdə bir qız ola bilərəmmi? Ənisə atasının istədiyi bir ruhda qız ola bilməyəcəkdi. Ərə getdikdən sonra da onu razı sala bilməyəcəkdi. O muxtar kimi gündə bir rəngə düşməyi bacarmırdı. Hər halda atasının həyatını öz maaşı ilə təmin etməli idi. Bunun üçün Ənisə səhər evdən çıxıb saat 2-də evə qayıtdı. Sabahı gündə evdən çıxıb 1-2 saat sonra qayıtdı. Üçüncü gün saat 10 radələrində evdən çıxarkən atasına çatdırmaq üçün ögey anasına bir məktub verdi. Məşəd Əhməd axşam üstü evə qayıtdı. Ənisə hələ gəlməmişdi. Qızdan nigaran qalmağa başladı. Muxtarın dalınca adam göndərdilər. Ənisənin yazdığı məktubu Muxtar Məşədi Əhmədə oxudu. Atacan, bilirəm, mənim hərəkətimi pisliyəcəksən. Çünki mən sənin sözündən çıxdım. Sənin xahişinə əməl etmədim. Yalnız bununla kifayətlənməyib, sənin evini tərk edib kəndə gedirəm. Mən çox yaxşı bilirəm ki, qoca atalara ehtiram etmək lazımdır. Lakin körkörənə onların əmrinə tabi olmaq ehtiram deyil. İnanıram ki, indi olmasa da, gələcəkdə mənə haqq verəcəksiniz. Sizi heç zaman unutmayacaq qızınız Ənisə.